मेरे छोटे मामू बट इरफान का ये सवाल है कि का दरिया बही गया मैं हूं आपका कलर अरफात आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे आप सबको एक बात पता ही है कि आज का वीडियो जो है वो क्यों एन ए पे है तो मुझसे जितना हो सके मैं उतने ज़्यादा आपके सवाल पढ़ूंगा और उनका जवाब भी दूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना let's move to the video चलिए पढ़ते हैं आज का पहला सवाल जो कि आया है कश्मीरी यूट्यूबर्स फैन पेज की तरफ से तो इन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है बस अल्लाह आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे तो इन भाईजान का कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन उन्हें दुआएं दी हैं अल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी सलामत रखे तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सवाल आया है कश्मीरी स्टाइल कुकिंग की तरफ से इन्होंने लिखा है your personality was awesome mind blowing in Juni song thank you bro आपको जूनी सॉन्ग पसंद आया वो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है when will you upload your next rap song if I will come to your home can you give me some of your time love from gandharbal हाँ तो आप कभी भी आ सकते हो it's not a big problem बाकी गांधरबल की पब्लिक को मेरे जोक्स का एक डियर है कहा है कि मेरा नाम लिखो अपने हैंड पर Zahid Nazir big fan from Ganderbal हाँ तो ब्रो पेन होता तो मैं ज़रूर लिखता next time I will try तो अगला सवाल है मुस्कान फारूक का हेलो रैपकिड मेरा क्वेश्चन है कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो क्या तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रहते हो आई मीन सोशल मीडिया से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी ना हाँ तो मैं सिक्स क्लास में पढ़ता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस्ड रहता हूँ मैं दिन में अपने दो तीन घंटे पढ़ाई को देता हूँ और डिस्ट्रैक्शन होती है हाँ डिस्ट्रैक्शन होती है सोशल मीडिया से लेकिन ये मतलब उतना ज़्यादा बड़ा मसला है नहीं अगर इंसान चाहे तो मैनेज कर सकता है तो आलिया ने दो क्वेश्चन पूछे हैं पहला है आपका फेवरेट रैपर तो मेरा फेवरेट रैपर है वन एंड ओनली एवे बंटाई और दूसरा पूछा है कि आपकी एज एंड क्लास मेरी एज है eleven years and class six तो दूसरा सवाल है मिस्टर अनून का इन्होंने कहा है चैन सॉन्ग छ आसान अमेजिंग बाकी छ लव थैंक यू ब्रो और जैक हाँ जैक ने पूछा है अस्सलाम वालेकुम who is your favourite YouTuber in Kashmir हाँ तो सभी अच्छा ही करते हैं वैसे कोई फेवरेट यूट्यूबर नहीं है तो अगला सवाल आया है पीर फाजिल की तरफ से इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम ब्रो वालेकुम सलाम bro my question is rapping के अलावा क्या करते हो by the way lots of love from Qazigund हाँ तो ब्रो रैपिंग के अलावा बस पढ़ाई और कुछ नहीं बट राही ने कहा है रैप के अरफात आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे प्यार है हाँ तो बट राही मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ अपनी माँ है तो अगला सवाल आया है लोन फरहान की तरफ से इन्होंने कहा है Aslam bro I am your big fan वालेकुम सलाम ब्रो एंड थैंक यू मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं या नहीं lots of love keep going may Allah bless यू हाँ तो मैं आज जो भी हूँ यहाँ वो अपने घर वालों की वजह से ही हूँ क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे छोटे मामू बट इरफान का ये सवाल है कि आपको कौन सा मामू सबसे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सवाल है अभी मैं नानी हाल में हूँ तो मैं नानी हाल में झगड़ा नहीं करवाना चाहता तो अभी इस सवाल को पेंडिंग ही रखते हैं हाँ तो शेख मुदसर ने पूछा है कि what is the logic behind the song Juni Juni माई डियर तो जूनी जूनी सॉन्ग जो है उसका लॉजिक यही है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमें एक एंटरटेनिंग कश्मीरी लैंग्वेज में सॉन्ग दो तो इसलिए मैंने वो सॉन्ग बनाया खुशमीदा ने डियर दिया है इन्होंने कहा है कि तुझे कितना चाहने लगे हम सॉन्ग यव नोटिस पेट तो बड़ा इंटरेस्टिंग डियर है तो इस डियर को करते हैं कंप्लीट तो चलिए करते हैं डियर को कंप्लीट दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज